ના સ્પોકન ટ્યુટોરીયલમાં સ્વાગત છે આ નોર્ધન જર્મની બ્રેમેનમાંથી રોલ્સ સ્ટાઇનોટ દ્વારા નિર્માણિત છે મને ન્યૂયોર્કથી જેસનનો એક ઈમેલ મળ્યો હું ટ્રિપ્ટિક શરૂ કરું તે પહેલાં તેણે ટ્રિપ્ટિક્સ અલગ રીતે બનાવવા માટે તે વિશે શો બંધ કરી દીધો છે અને તેણે લેયર માસનો ઉપયોગ કરી અલગ માર્ગ શોધ્યો છે અને હું તમને આ ટ્યુટોરીયલમાં બતાવીશ ટ્રિપ્ટિક્સ માટે જેસનને ઉપયોગમાં લીધેલ ઈમેજ હું તમને ન બતાવી શકું કારણ કે તે મુક્ત રીતે ઉપલબ્ધ નથી હું તેને ઉપયોગમાં ન લઈ શકું ટ્રિપ્ટિક્સ કરવા માટે લેયર માસ્કનો ઉપયોગ ખૂબ જ સરળ છે અને લેયર માસ્કના ઉપયોગ વિશે તેમના ખ્યાલમાં હું થોડો ફેરફાર કરું છું મને આશ્ચર્ય છે કે મને આ વિશે વિચાર શા માટે ન આવ્યો અને હું અહીં ત્રણ શોર્ટકટ સાથે ટ્રિપ્ટિક કરવા માંગુ છું હું આ ઇમેજ ડાબી બાજુ પર ઈચ્છું છું આ બીજી મધ્યમાં અને આ જમણી બાજુ પર ઈચ્છું છું હું આ ઈમેજને અનુકૂળ આ ચોરસ ફ્રેમ બદલવા માંગું છું આપણે જોશું આ કેવી રીતે કામ કરે છે હવે હું અહીં આ ચિત્રો સાથે ટ્રિપ્ટિક્સ બનાવવાનું શરૂ કરી શકું છું મને મારા ટૂલ બોક્સ વિન્ડોને ફોરગ્રાઉન્ડમાં લેવા માટે ટેબ દબાવીશ ફાઇલ પર ક્લિક કરો અને નવી ઇમેજ બનાવવા માટે ન્યૂ પસંદ કરો અને આપણને વિથ માટે 3400 અને હાઇટ માટે 1200 મૂળ વેલ્યુ મળી છે તો મારી પાસે ત્રણ ઈમેજ છે 1000 બાય 1000 અને તેમની વચ્ચે 100 પિક્સેલની બોર્ડર છે ચાલો જોઈએ તે કેવી રીતે કામ કરે છે નવી ઈમેજમાં આ ઈમેજ મેળવવા માટે હું ટૂલ બોક્સમાંથી આ ઈમેજનો બેકગ્રાઉન્ડ લેયર અહીં મારી નવી ઈમેજમાં ડ્રેગ કરું છું અને તમને અહીં બેકગ્રાઉન્ડ કોપી મળે છે આ મારી સૌથી ડાબી ઈમેજ હતી તેથી મેં તેને લેફ્ટ તરીકે નામ બદલ્યું છે અને હું ટાઈપ કરી રિટર્ન પ્રેસ કરું છું તો આ ઈમેજ ડાબી બાજુ પર હોવી જોઈએ અને આગામી ઈમેજ જમણી બાજુએ હોવી જોઈએ તો હું એ જ રીતે ઈમેજ ખેંચી અને તેને રાઇટ નામ બદલું છું અને આ ત્રીજી ઈમેજ છે અને આ મારી કેન્દ્રીય વિન્ડો બની જાય છે તો હું આ ઈમેજ નવી ઈમેજ પર ખેંચું છું અને આ લેયરનું નામ સેન્ટર તરીકે રાખું છું હું રાઇટ અને સેન્ટ્રલ લેયર અદ્રશ્ય કરીશ અને હવે હું લેફ્ટ લેયર થોડું નીચે સ્કેલ કરવા માંગુ છું અને જ્યારે હું ટેન પર્સન્ટ થોડું નીચે ઝૂમ કરું છું તમે આ લેયરની બોર્ડર જોઈ શકો છો અને હવે ઇમેજની સંપૂર્ણ ફ્રેમ જોઈ શકો છો અને હવે હું આ ઈમેજ ખસેડવા અને થોડી સંતુલિત કરવા માટે મૂવ ટૂલ પસંદ કરીશ ઈમેજ ખસતી નથી કારણ કે મેં સેન્ટર લેયર પસંદ કર્યું છે તો હવે હું લેફ્ટ લેયર પસંદ કરું છું અને તે એક બોટલ પોઝિશન ખસેડો હું આ લેયર થોડું નીચે સ્કેલ કરવા માંગુ છું તો ટૂલ બોક્સમાંથી સ્કેલ ટૂલ પસંદ કરો અને ટૂલ ઇન્ફો પર જાઓ અને એસ્પેક્ટ રેશિયો પર ક્લિક કરો અને પ્રિવ્યૂ માં હું ઇમેજ વિકલ્પ પસંદ કરીશ અને હવે હું લેયરમાં ક્લિક કરીશ અને ઇન્ફો વિન્ડો બાજુમાં ખેંચીશ અને ખૂણેથી તેને ખટાડીશું મને લાગે છે વધુ કે થોડી ઓછી છે હું આ ઈમેજ ગ્રેબ કરી શકું છું અને હું ઈચ્છું ત્યાં તેને મૂકી શકું છું અને અહીં કેટલાક માર્ગદર્શનો મૂકવા જોઈએ તો હું હન્ડ્રેડ પર્સન્ટ દ્વારા ઈમેજ ઝૂમ કરું છું અને ટોચના ડાબા ખૂણા પર જાઓ હવે હું માર્ગદર્શન માટે રૂલર્સ અહીં ખેંચું છું હું રૂલર કેમ નથી ખસેડી શકતી અને અહીં એક વિકલ્પ મૂવ ધી એક્ટિવ લેયર પસંદ કરીને હું સક્રિય લેયર ખસેડી શકું છું તે લેયરનું રક્ષણ કરવા માટે સારું વિકલ્પ છે અને હું જમણી બાજુ પર 100 તરીકે ફ્રેમ કદ પસંદ કરું છું અને હું નીચે જાઉં છું અને હું 1100 સેટ કરું છું અને જમણી બાજુ પર હું 1100 તરીકે સેટ કરું છું આ મારી ઈમેજ માટે ફ્રેમ છે Shift Ctrl E મને સમગ્ર ઈમેજ આપે છે અને હવે હું એક્ટિવ લેયર પસંદ કરીશ અને ઝૂમ રેશિયોમાં માં હું 10 પસંદ કરીશ હું 13 પસંદ કરીશ અને તે બરાબર છે હું સ્કેલ ટૂલ પર ક્લિક કરીશ અને એક્સપેક્ટ રેશિયો મૂકો અને આ સ્કેલ વિન્ડો ફ્રેમ બહાર ખેંચો હવે હું આ ઈમેજ સ્કેલ કરીશ હવે મારી પાસે ફ્રેમ છે અને જોવા માટે જ્યાં હું ઈમેજ મૂકવા માટે ઈચ્છું છું અને મને લાગે છે મારે તેને થોડી નાની બનાવવી જોઈએ કારણ કે અહીં હું ઈમેજમાં કાચની શેડ ઈચ્છું છું હવે હું સ્કેલ પર ક્લિક કરીશ અને મને સ્કેલ થયેલ ઈમેજ મળે છે ઈમેજની આસપાસ ફ્રેમ મેળવવા માટે હું માત્ર એક લેયર માસ્ક ઉમેરીશ અને હું મારી લેયર માસ્ક બ્લેક એટલે કે સંપૂર્ણ પારદર્શકતાથી કરું છું અને માત્ર એડ પર ક્લિક કરો તો હવે હું અહીં બોર્ડર અંદર એક લંબચોરસ પસંદ કરું છું અને સફેદ રંગ સાથે લંબચોરસ ભરું છું હું અહીં સફેદ રંગ ખેંચું છું અને તમે જોઈ શકો છો કે બોટલ દ્રશ્યમાન બને છે અને અહીં ફ્રેમ પૂર્ણ કરવા માટે હું તે ઝૂમ કરીશ અને હું લેયર માસ્ક પર અનિયમિત સ્ટ્રોક સાથે સફેદ રંગ કરીશ તે કરવા માટે બ્રશ ટૂલ પસંદ કરો અહીં ડાયલોગ પર જાઓ અને અહીં હું પેઇન્ટ માટે સોફ્ટ બ્રશ પસંદ કરું છું પેઇન્ટિંગ પહેલા શિફ્ટ કંટ્રોલ એ દબાવીને હું મારી પસંદ નાપસંદ કરીશ અને હવે હું સફેદ સાથે પેઇન્ટિંગ શરૂ કરું છું સફેદ પસંદ કરેલ છે હવે હું અહીં આસપાસ સફેદ રંગ કરીશ અને તમે જુઓ જ્યારે હું લેયર માસ્ક પર સફેદ રંગ કરું છું નીચે ઈમેજ દેખાય છે અને પેઇન્ટિંગ અનિયમિત છે પરંતુ તે ઠીક છે હવે હું અલગ બ્રશ પસંદ કરું છું અને આ વધુ સારું છે મને ઝાંખા ખૂણામાં મળે છે હું ઈમેજ 100 ઝૂમ કરીશ તેથી તમે તે જોઈ શકશો મને અહીં ઝાંખી બોર્ડર મળે છે અને હું તે ઉપર બે વખત ચિત્રકામ કરી થોડું વધુ ઝાંખું કરીશ અને હવે તમે જોઈ શકો છો કે બોર્ડર થોડી વધુ અનિયમિત થઈ છે કદાચ આ અહીં યોગ્ય ટૂલ નથી પરંતુ તમે વિવિધ ટૂલનો ઉપયોગ કરી શકો અને હું આ છબીમાં તીક્ષ્ણતા કરવા માંગુ છું તમે ચકાસણી કરી શકો છો કે હજુ પણ લેયર માસ્ક કામ કરું છું તમે તેને અહીં તપાસી શકો છો લેયર માસ્ક અહીં સફેદ સાથે પસંદ થયેલ છે તેથી ક્લિક કરો ફિલ્ટર્સ બ્લર ગૌસિયન બ્લર અને હું હાઈ બ્લર કાઉન્ટ પસંદ કરીશ અને તે બરાબર છે અને હવે મારી પાસે અહીં આસપાસ ખરેખર ઝાંખી બોર્ડર છે તો સંપૂર્ણ ઈમેજ જોઈએ શિફ્ટ કંટ્રોલ E મારી પાસે ટ્રીપ્ટીકનું એક ભાગ છે અને હું એ જ રીતે અન્ય કરું છું હું અન્ય ઈમેજ સાથે સમાપ્ત કરું છું અને તમે અહીં જોઈ શકો છો મેં રૂલર પર વધુ પેઇન્ટ કર્યું છે અને એને હું તે અહીં પણ કરી શકું છું હવે મારે રૂલર રદ કરવું છે અને તે કરવા માટે નવી રીત છે ઇમેજ ઇમેજ ગાઇડ્સ ઉપર જાવ અને અહીં હું તમામ માર્ગદર્શિકાઓ રદ કરી શકું છું અને મેં શોધ્યું છે કે હું અહીં નવી માર્ગદર્શિકા કરી શકું છું અને સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ સ્થિતિ પસંદ કરો આ વિકલ્પો હોવું અદ્ભુત છે ગિમ્પ પાસે ઘણા વિકલ્પો છે જે તમને યાદ ન કરી શકો વ્યૂ ઉપર જાઓ અને લેયર બાઉન્ડ્રી પસંદ કરો હું થોડી વધુ ખૂણામાં આ બોટલ ઈચ્છું છું મને લાગે છે કે ત્યાં થોડી વધુ સ્પેસ છે અને અહીં થોડી ઓછી છે મને લાગે છે રાઇટ અને સેન્ટર ઇમેજ અહીં જમણા ખૂણે છે પરંતુ આ બોટલ ત્યાં જવા જોઈએ તેથી હું ફૂલ સ્ક્રીન મોડમાંથી બહાર આવીશ હું સેન્ટર અને રાઇટ લેયર નાપસંદ કરીશ અને લેફ્ટ લેયર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશ હવે મને માર્ગદર્શન માટે રૂલરની જરૂર છે તેથી ક્લિક કરો ઇમેજ ગાઈડ્સ ન્યૂ ગાઈડ અને હોરિઝોન્ટલ પોઝિશન 100 ટાઈપ કરો ફરીથી ઇમેજ ગાઈડ્સ ન્યૂ ગાઈડ ઉપર જાઓ અને વર્ટિકલ પોઝિશન 100 તરીકે પસંદ કરો અને હવે હું મૂવ ટૂલ પસંદ કરીશ ઓપ્શન પર જાઓ અને મૂવ ધી એક્ટિવ લેયર પસંદ કરો અને હું આ અહીં આગળ લાવીશ મેં એક ભૂલ કરી છે તો હું CTRL ઝેડ દબાવીને પગલું અન્ડું કરીશ અને અહીં તમે જોઈ શકો છો કે માર્ક્સ પસંદ થયેલ છે મારે લેયર ખસેડવું છે તેથી હવે ઈમેજ પસંદ કરો અને હું તેને ઉપર ખેંચું છું અને માસ્ક તે સાથે ખસે છે માસ્ક લોક કરવાનો કોઈ માર્ગ નથી મળ્યો પરંતુ હું તેને સુધારી શકું છું હું લેયર માસ્ક પસંદ કરું છું અને મારા ખૂણે ફરીથી લેયર માસ્ક ખેંચો હવે આ બરાબર દેખાય છે અને હવે આ ઈમેજ ન્યુયોર્કના જેસનના મદદથી સમાપ્ત થાય છે ના આ છબી સમાપ્ત નથી થઈ આ બાબત હું સામાન્ય રીતે ન ભૂલું પરંતુ જ્યારે રેકોર્ડિંગ કરું છું ત્યારે હંમેશા ભૂલી જાઉં છું કારણ કે ઇમેજ બનાવવા સિવાય બીજી ઘણી વસ્તુઓ હું સોચું છું હું તેને ફરીથી સેવ કરવાનું ભૂલી ગઈ yegamystarxcf તરીકે સેવ કરો એક્સસીએફ તમામ લેયરની માહિતી ધરાવે છે અને હું વેબ માટે રીસ્કેલિંગ વિશે તમામ સામગ્રી કર કરીશ તમે શો નોંધમાં આ ફાઇલ સાથે લીંક meetthegimp.org ઉપર શોધી શકો છો અને તમે કમેન્ટ કરવા ઈચ્છો તો તે કરો સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ માટે ભાષાંતર કરનાર કૃપાલી પરમાર અને રેકોર્ડિંગ કરનાર હું જ્યોતિ સોલંકી વિદાય લઉં છું